dan assalamualaikum bersama saya Safwan kita kembali semula eh, di dalam Minecraft Beware game horror ni part yang kedua sebab part yang pertama ramai gila yang suka dengan siri ni jadi apalah katanya kan apalah salahnya kalau aku sambung and kita tengok macam mana let's go tanpa buang masa jom sambungannya hari tu kita dah masuk dalam hutan ni so itu sambungan dia and then ada uh, macam ada hantu dia kata alright uh, let's go lah kita tengok Sejauh mana aku nampak cahaya dah awal-awal. Oh, risau aku game ni tau. Masuk hutan gelap, hutan sedimen aku tengok tu. Bulan pun mengambang. Eh, kita boleh sprint. Right, kita terus uh, rush terus pergi ke... Is that my house? Oh, dia sampai balik rumah dia. Ah! Weh, belum apa-apa siap. Relax lu. Relax lu. Dah ada kelibat dah. Belum apa-apa guys. Okey, dia balik rumah dia balik. Okey, kita kan nak balik ke rumah kan. Lepas tu kita pergi masuk tempat bukan-bukan lah. Sekejap, belakang rumah ni ada apa? Eh, tanah aku, tanah aku, tanah aku. Right. Assalamualaikum. Right. Eh, ada kasin, ada kasin. Ish, dia main buka tutup lampu pula. Hmm. Jangan tutup mata, guys. Oh, tu dia, tu dia, tu dia. Ini hantu yang sebelum... Eh. Enderman Sekejap aku kena gerak ke Oh aku kena gerak Wait what Gam Ini belakang aku ke apa ni Eh Oh ni ilusi je Alright Okay apa ada gambar kat sini Gambar rumah aku Ada apa ni Kubur ke apa ni Okay kunci Dengan hutan Alright Terus terus terus Sekejap itu macam gambar Dalam gambar tadi je Macam ada main minecart Siapa tu? Ya ni dalam gambar tadi Dalam gambar tadi Okay ha? Oh Aku dah keluar balik daripada bus stop tu Nice Okay settle Alright kita kan dalam hospital ni kan eh. Alah aku baru teringat Kita dalam hospital ni hari tu Ah, so kita pergi sini untuk dapat apa entah aku pun dah lupa key eh. Eh jap, pintu ni terbuka. Yes. Okay, pintu ni dah terbuka sekarang. Sebab sebelum ni tak boleh terbuka. Okay sekarang dah terbuka. Okay, aku boleh terjun bawah. Woo! Oh. Siapa tu? Apa tu? Wih, kena kurung. Eh, eh. Aku kau mana ni? Dah terperangkap. Ah, sudah. Ah. Ah, mana nak pergi? Ah. Shift. Hey, ya Allah. Aku yang nak mati ni. Alright. Guys. Dah lah, dah lah set up mic baru. Okay, aku masuk ICU. Alright. Anak awak dah tiada. Anak awak dah mati. Oh, ada kunci. Nice. Oh, ni ward, ward, ward. Bilik check out, kot. Aku tak tahulah. Hey! Oh ni fuse Ya kita memerlukan fuse Hari tu Dekat bilik depan masih baik aku ingat Fuse Let's go Oh Oh lift dah berfungsi Baik Lift dah berfungsi Aku tak tahu game ni berapa lama So aku main YOLO je Okay Sebab aku tak pernah tengok orang main So far Oh so far is so far Hmm tu dia Cepat pakai dia dia dia kalau dia buat jump scare macam tu dia datang slow-slow okey memang aku GG okey. Okey dah sampai. Blackout. Eh eh lift ni. Oh dah sampai. Alhamdulillah. Alright, oh ini mesti ini mesti ini mesti bilik mayat. Ini mesti kawasan bilik mayat dilarang masuk. Eh, macam ni pula eh. Aku lupa kita ada Optifine boleh zoom Lupa pula No signal Alright No signal Okay okay My computer tata, tata, tata. Okay Apa ni Oh ni dekat bilik generator Oh tu tu Oh Oh ni eh. Ni apa CCTV ke Hantu tu yang Oh check balik CCTV Restore power Bukan check CCTV gila Aku kena patah balik Alright Oh aku kena ikut wire ni Okay aku ni ikut wire ni Oh ada something Yup Turn on the generator Turn on Pangkah Oh ni Turn on Alright Follow the cable on the floor to activate the fuse Turn them all to escape Follow all cable um, Okay Follow kabel, Follow kabel. Tak boleh masuk pun Oh Boleh nyorok ke Jangan macam-macam Woo! Banyaknya kek Ui hantu hantu tu Oh ada hantu situ Sekejap Oh aku tak boleh nyorok ke Okay satu kabel dia datang dari sini tadi Kenapa aku pergi sini Aku pun tak tahu Follow kabel gila Follow kabel Wah oh, ada lima kabel ke apa ni Alright Ah tu dia tu dia Dia bunyi je lebih Dia datang dari mana pun aku tak tahu Alah kena buat balik ke? Oh no Ui susah siap game ni ah. Dia ada tiga Swiss Okay dia ada tiga Okey. Alright, buka situ. Lepas tu. Lepas tu tak sure. Oh, boleh nyuruh belakang ni ke? Oh, boleh kot. Dalam ni ke? Weh, tak sure eh. Okay. Okay, lepas tu. Go back to the elevator. Why elevator? Oh, elevator atas tu kot. Go back to elevator. Okay. Woo. Woo. Jaya, seram, seram, seram. Wih. Eh, what? Lari lu, lari lu. Nope. You not gonna do this. Okay. You not gonna do me. Alright. Aku kena balik ke elevator tapi Shaiton tu jaga pula. Macam mana? Macam mana? Macam mana? Aku nak kena balik. Mendebarkan. Kau tengok muka aku cuak. ¿Qué? Right. Huh. Berpeluh ketiak, bye. Oh, bye. Geralu. Oh, aja. Oh, yes. Oh, this game is kind of hard. Eh? Game ni agak susah. Ha. Ha, sampai pun kita di lift. Ha, station, station berikutnya. berikutnya. Oh. Eh jap, ni rumah aku yang mula-mula. Hah? Jangan kata follow the stars. Okay. Bukan ni bukan rumah aku mula. Ni office, office, office. Office aku kan. Di mana semuanya bermula. Ni ulang balik ke apa ni? Ni bukan dialog yang sama. Oh tak. Aku dah tamat ke apa? Oh. Lah. Eh! Ni bukan-bukan ulang balik! Isteri dia dah mati ke apa? Aku ingatkan ulang balik Hi honey How was your trip Oh isteri dia Apa info friend Patung apa Ah Bye Ni isteri dia lah kan katil dia Aku ingatkan kita ulang balik Rupanya tak Memang tu ending dia So aku tak apa-apa nak faham sangat Aku rasa isteri dia dah mati Alright Kena bunuh dengan penunggu dalam rumah tu Lepas tu isteri dia yang menghantui Ataupun hantu tu pula menghantui Suami dia kan Ya yeah. Thanks for playing Katanya Work time Oh seribu jam guys Buat map ni Gila lah Subscribe for more horror map. Oh ni dia semua pencipta dia. Alright. Dan klik here. Ada lagi horror game. So itulah dia guys. Itulah dia game yang bertajuk Minecraft Horror Beware. Rupanya kita dah nak hujung-hujung dah. Patutlah map dia dah start susah eh. Uh, yeah overall is a good map. Dia punya difficulty aku bagi tinggi jugalah. Boleh tahan lah untuk Minecraft Horror map. Horror dia jumpscare dia terkejut jugalah kan. Yelah aku tahulah sound apa semua kan. Tapi... Minecraft nak buat jump scare macam mana pun kan. Still terkejut juga. Story dia interesting juga. Cuma pening sikit kalau korang faham story dia kat bawah korang bagi tahu. Tapi apa yang aku faham, isteri dia dah mati kena bunuh dengan penunggu rumah yang dia beli daripada kawan dia tu. And kan sebelum ni rumah tu pun ada kematian and then hantu tu pula kacau suami dia. Ha, macam tu lah. So kalau kor- korang suka dengan video ni macam biasa korang like. Kalau korang suka juga korang subscribe. Jangan lupa subscribe memang membantu aku sangat. Dan juga like uh, komen juga di bawah alright aku akan bagi love aku akan reply so kita akan jumpa lagi uh, dalam video akan datang assalamualaikum dan